Bonjour tout le monde, je m'appelle Toby, je viens d'Australie, mais j'ai vécu à Lyon pendant les dernière six ans je suis un guitariste et je suis un graphiste. Euh, je suis un addict de la calligraphie. Et euh, surtout le truc gothique, euh, c'est super cool, j'adore. J'ai commencé la calligraphie, c'était un peu... C'était pour quelque chose de différent parce que j'adore les choses créatives. Et par hasard, j'ai vu une vidéo sur euh, YouTube. Et c'était euh, un mec d'Australie, en fait, qui, qui fait le calligraphie et euh, le lettrage. Et j'ai regardé, j'ai pensé que je vais essayer. Et le moment que j'ai acheté un outil et j'ai touché le, le papier première fois, c'était quelque chose vraiment différent, toujours créatif. J'ai appris moi-même, c'était super cool et pendant les derniers deux ans, j'ai commencé d'avoir plus de followers sur Instagram. Je veux faire plus le mural sur le mur ou sur la fenêtre, dans le resto, dans le bar. Et euh, ouais, je, veux faire le truc énorme. Et euh, ça, c'est quelque chose que je vais essayer parce que normalement, c'est juste sur le papier A4. Mais je veux faire Ouais, un grand mur, bientôt, j'espère. Et du coup, euh, si tu kiffes mes dessins, tu peux me suivre sur Instagram et c'est Larone. Et euh, ouais, peut-être on se voit dans le futur. Merci.